ちゃ爆発したここ危ないかね分からないちょっとここ危ないかもしれない <laughs> ボール剣のない桜 Richard Ray Ha ha ha.